DJ Electric, electrizando tus neuronas auditivas. vibe. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht, 1, 2, 1, 2, 3, 4,